ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನವರು ಗೌರಿಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಸಂಬಂಧಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಂಜನ್ಸ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮಚ್ಚು ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನೋನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಹಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅವರು ಈ ಕವಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅಂತ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕವಿತಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಂಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಎಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಸಿ ಅನಿತಾ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಓ ಅವರಿಗೆ ಟೌನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಇವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ and I congratulate town inspector and D S P ಮುರಳಿಯವರು ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆರೋಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಸಿ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ I G P central range ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾತೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ A D G law and order Alok Mohan ಅವರು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಹುನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ನಾವು ಬೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರೋ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನು ಎರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೌನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯೋ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ